Salut! Astăzi este despre a frământa, care în dicționar este a preface aluatul într-o masă omogenă, apăsându-l și amestecându-l.